Mañana regañe regañe hago la ropilla y el campo tiene ya ve. government and the happy. Y meditando sincero. Y yo siempre fui ti tú que te me pasas tiempo, tú te apurabas de mí. Ay, la mí, ay, la mí ay, de mí. vita, nella tua vita. camino, camino de Y había una tabernita, hay de mosto blanco, de mosquito blanco. Hay el cojo mostito, cojo mostito, de Thank you.